Saluton. Saluton al ciui. Kiel Vitor diris, mi estas argentinano, tamen mi parolos pri Brazila programo. Uh, tute, tute normala afero por Esperantisto, ĉu ne? Uh, <laughs> Brazilo kaj Argentino estas najvaraj landoj kaj eh, kiam eh, ne temas pri futbalo, ni estas tre amikaj personoj. <laughs> Do, eh, quancam mi logias en Argentino, cae estos argentinano, mi parto prenas cae cun en la Brasila programo mia amico, pri quiu mi parolos hm, dum la venontai minutoi. Do, mi jen condividos mian ecranon, kie mi havas presentajon pri quiu estas programo mia amico, cae quiel gi funccias. Ci tiu estos la simbolo mm, de programo Mia Amico. Mm. Programo Mia Amico estis fondita en la iaro 2001 de Adonis Saliva, quium vi vidas en ci tiu foto. Mm. Li estas el stara brasila esperantisto. Kai Lí estas la nuna administrando de programa Mia y el vi povas vidi en, en texto, texto programa mi amigo estas adresita precipe al portugal y y al vividas la texton lingua internacional anstato internacia internacional. Mi volas unue condividi mensageton no parton de mensageto, y un trovis en Facebook a grupo, perquita de Gregorio Almeida, que eble estas nun interni. Gregorio Almeida estas un laboranto de programa mi amigo que li escribis en iu Facebooka grupo kai mi petis de li permeson por copii lian frason kiu tre bone sintezigas pri kio temas programo mia amiko mi legos gin en esperanto tiu kiu komprenas la portugalan lingvon eh, povas legi supre la originalan texton sed en esperanto la traduco che mi faris estas pli ol la curson en si mem, programo mia amico provisas vin per ecosistemo. Mi tre shatis la vorton ecosistemo qui un Gregorio usis hm, en citiu messaggio. Curson vi povas trovi aina loce, tamen ciu in alia in qui estas essensai por tiu celanta lerni la lingvon pomo a ofertas. Depende de via disponeblezzo, vi povas contactigi ciu tage cun esperanto, inclusive sabate cae dimanche lau la programita i eventoi ene de POMOA programo mia amico. Tiu Eh, frazeto o paragrafeto estas vera bona difino pri o temas programo mia amico. Ecosistemo esperantista, ne nur curson pri Esperanto. Ĉar programma mia amico ne celas nur instrui Esperanton, sed estigi, formi, educhi esperantistoin. esperantistojn. tempe, Quelcae personoi difina sin ciel esperanto parolantoi, cae ne ciel esperantistoi. Tio estas relative nova fenomeno. En la unuae tempoi de esperanto, ciu esperantisto, au prescau ciu, almeno, estis movadano ancau. Sed nun tempe existas personoi ciui lernis esperanton pere de interreto memstare kai ne integrigas al esperanta movado e dum tio estas ilia raito compreneble mi pensas che tio ne la ideala situazio kai programo mia amico havas la malan sintenon tio estas formi esperantisto ne nur instrui esperanton kai provisi ilin hm, pri eblezoi usi la lingvon kai ancau mi jam vidos un citio prelegeto kai ancau per iloi hm, por profiti la lingvon hm. ehm, exemple gregorio mem qui estas faculo pri informadico gvidis curson pri informadicae iloi en la portugala lingvo por membroi de programo Mia Amico. Ciar, quelcae personoi trovigas en malavantagia situatio quia mili ne bone regas la nova in ilo in exemple um, ehm, interretai ilo um, ehm, computi la cursoi eh, volto procesiloi eh, comunicat programoi mm? e quiam iu persona ne bone regas tion eh, li estas duonan alfabeto en la en un mm? do programo mi amico danke al gregorio ofertis al tiu persona interesegan curson mi partoprenis e almeno uno la la classe che e ver dire gi estis utilega ne temis pri esperanto sed temis pri la ilo i la personoi utiligos por lerni esperanto la zelo de programo mia amico en la bortoi de sia eh, creinto estas fari, eduki kai prepari esperantisto in per amicetso sur base de esperantismo. Esperanto por programo mi amico estas pli ol lingvo. Kai mi listigis kelkain etsoin, kiu in programo mi amico havas. La unua, nenur instruo de la lingvo, se destigo de esperantistoj, tiun mi jam de moderna de modernaj informadika kaj y rimedoj kun esperantista amikeca komunumo. Ni memoru mete Antaŭ la pero de interreto, cae speciale antau la apero de la pandemio. Ciu certe estas malbona afero, sed quelcvoie malbonai aferoi estas oportuno por bonai aferoi. Um, Anto la apero de interreto, generale oni lernis esperanton en iu esperantista asocio. Cai poste, plurfoie oni restis membro de tiu asocio, cae pere de tiu asocio oni integrigis alla esperanto movado. Sed ciam aperis la interreto, afero changigis. Ne nur por esperanto, por multae aferoi. Pensu, kiel changigis aferoi por jurnaloi, exemple. In la caso de Esperanto comenci saperi persono in cui lernis Esperanto men stare sen partopreno en asocio e kai sen intereso pri asocio eble interesi jantai pri la monda movado sed ne pri la loca asocio do estas nova maniero cum plusoi cae minusoi por lerni esperanton. Sed al tivi personoi eble mancas tiu amicetsa etoso de la loca esperanto asocio, tiu contacto cun aliai esperantistoi, cae plur foie ocasas che persona lernas esperanton, ciu en asocio, ciu mem stare, sed principe che a moni lernos mem stare kai poste ne integrigias al la movado ne usas esperanton hm? mi partoprenas kelkain eh, grupo in pri lingvo en eh, facebooko kai kelk foje o casas che persona i diras mi comencis lerni esperanton sed poste mi perdis intereson char mi havis neniun kun kiu paroli la lingvon Tio certe <laughs> estas la malo de tio kio okazas ĉe mi ĉar mi conas multe pli da esperantistoj ol tiuj eh, mi povus uh, <laughs> con kiuj mi pobus paroli dum la resto de mia vivo danke al dio hm? programo mia amiko celas kunigi ambaŭ aferojn tio estas ni laboras per moderna informatica rimedo ni, laboras tra la interreto sed ni provisas tiun esperantistan amiketsan komunumon. Programo Mia Amico estas adresita chefe al brazilanoj kaj aliaj parolantoj de la portugala lingvo. Eh, con caso excepto i facte vi non audas la voce de iu el tiu i excepto i mine estas brasilano mi estas eh, argentinano tam kun laboras kun programo eh, mia amico mi devas diri che programo mia amico es tre utila eh, por mi por exerci kai plu lerni la portugalan lingvon dum mi eh, clarigis in pri Esperanto al brasilano y en la portugala lingvo, ili que estas miki de ili ilian lingvon. Eble pli ol tio kion ili lernis Esperanton de mi. Estas tre bona exerco Clopodi, clarigi ion, en linguo quio ne estas via de nasca. Se vi celas pari bonan laboron, vi devos plivonigi vian regon de tiu linguo. Tio est eh, bonega exertso, cae bona cromefico de programo mia amiko quio ne estis fondita por tio, sed almeno por mi, utilis anca por tio. Las servoi de programo mi amico est sem pagai kai ili povas estai sen paga char ili bazigas sur volontula an causen paga labor qui win tecnica in ni usas non temple la play grava eh, estas la virtuala i rencontigioi el citiu ni usas quel e eh, Google Meet kai kelk foje Zoom ili funkcias sufici simile por nia celoi kai anka u contatto per WhatsApp o Telegram o Red Posto nun tempe Red Posto iom post iom pli rarigias un generale preferas comunicigi per tui messagiloi kai inter ili precipe per WhatsApp. WhatsApp estas la kutima esperantigo de WhatsApp. Generale, personoi preferas WhatsApp. Mia opinie Telegramo estas multe pli bona programo ol WhatsApp, sed en ĉi homaro eh, kiu ne ĉiam la plej bonajn solvojn, eh? Hm, Se la homaro ciam electus la plei bona in solvoin, ni ne habus militoin, um, parolus esperanton, kiel um, ehm, tut monda internazia lingvo, cai um, ehm, sen dube o ni mangius plida salatoi cai fructoi, cai mal plida hamburgeroi. Cai inter alie oni usus telegramon anstata u whatsappon. Sed, char la pli multo, usas WhatsAppon, vi devas trovi la persona in kie ili trovigas. <laughs> Do ni usas WhatsAppon principe por comunico kai e eh, por grupo in mi poste parolo pri parolo pri la grupo. Disvastigado en socia i retoi. Hm, tio estas ciam kiam ni havas opportunon, ni disvastigas novajo pri programo mia amico pere de la socia i retoi. Cai combino cum programo i reteio i cai apoi por lernado de esperanto. Dio tio signifas che mi dum la historio de programo mia amico usis cai usas diversa in iloin eh, duolingo eh, la curso de lernu la eh, aplicajon de CAPE, tio esas eh, plurlingua aplicajo, e cae tiel plu. Cae nun tempe ni usas curso in la virtuala rencontigio. Eh, cae esas interese che cio citio ni iam faris anta la pandemio. Do la pandemio por ni ne estis ocaso de em, nova spezzo de agado, sed estis ocaso de ricevo de multiplida interesigiantoi olantaue. Hm? Kiel cutime ocasis en multai esperantistai agadoi tra la interreto. Comenzantoi, em, ecas per anta curso de esperanto tio estas tiu anta curso tio estis interesa ideo de adoni saliva fari curson kiu enkondukas la personon en esperanto e kai ankaŭ refreshigas um, gramatica concepto in Em, chicas de la portugala Limbo. Estas heble que ni adaptos eh, ci curso, curson ankaŭ por la hispana. parte Adonis eh, con parolis con mi pritio. Eh, mi pensas que mi estas la nura hispanlingvano en la te amo. do, eble baldau oni ofertos, ofertos ankaŭ la curso de Esperanto en la hispana. Y kion adonis notis au rimarkis estas ke plurai personoi trovas malfacile compreni kelka in aspekto in pri esperanto pro manco de cono pri sia propra de nasca lingvo um, mi devas diri ke mi coincidas kun tiu opinio kai eh, amplexas gin Tío o casas nur en la portugala, casas o ankaŭ en la hispana lingua. Ejemplo, vi dirás al persona, en Esperanto, la recta objeto de transitiva verbo estas marquita per la o no. Por persona hoy, tío estas clara el kiel kristalo. y persona hoy existas que ne sias au ne memoras kio estas recta objeto, que yo estas transitiva verbo. Do, eble la problemo ne estas que la acusativo de Esperanto estas malfacila. La problemo estas que mineregas la la concepton pri que kai pri recta objeto, Do, en ĉi tiu antaŭ oni komparas strukturojn de la portugala lingvo kaj tiu de Esperanto kaj samtempe refreŝigas tiujn gramatikajn konceptojn. Mi post ĉi tiu eh, bildo mi montros ekzemplon de tiu antaŭ kurso. Ankaŭ por lerni pri la historio kaj kulturo de Esperanto. tio estas tre grava, hay estas jam de claro, cultura de Esperanto. Ciam, mi dirus prescau ciutage, mi audas au legas unu personon diri que Esperanto ne havas culturon. ke Esperanto havas culturon, havas propran supernazian culturon. Gi povus ne havi culturon, gi povus funcii nur kiel fenestro al aliai culturoi, sed dum eh, sia pli ol historio, esperanto jam disvolvigis propran culturon. E, kiam existas scherzo, kiun vi ne povas compreni se vi ne parolas esperanton, au iu ain lingvon, Tío significa que tiu lingvo iam havas culturon, propran culturon. Mi chatas diri supernazian culturon. a cultura ne estas ligita la historia de iu popolo. Y em, kai estas grave que persono iconu tia in aspecto en de Esperanto. Esperanto estas proyecto de lingvo, y estas vivanta lingvo con vivanta parolantaro. Kai oni devas instrui gin tia tia gi estas la lingvo de iu komunumo kiu havas historion kaj kiu havas kulturon. Gi ne estas projekto nuntempe. tempe. Hm? ja estis projekto kiam Zamenhof estis gimnaziano, sed nuntempe tempe gi jam ne estas projekto. Same kiel kiam vi lernas la angla, la Portugal, la rusa, vi contactillas con la cultura de y popoloi, okay, es eh, ties historion, same pri Esperanto. Kai pronunciada treinado. Em, estas eh, grave tio, char quelc comenzando y en Esperanto y cutimas la humaniero y similai al sia de nasca lingvo. Tio casas en, en cia lingvo lernado, ne en esperanto. Do, estas grave lerni de comence la justan prononzon, char pli facilas lerni ion bone ol poste correcti ion malbone lernita. Um, Portugal linguanoi havas kelkain specialain eh, malfacilaggio inau malfacilagettoin ehm pri quelcai aspetto della pronunzio de sperando por via con solo brasilia e amico cui auscultas citium prelegeton hispaning vanoi anco havas simila in ne precise la sama in se ni anca havas ti un problemeto in kai hm? decas ke oni de comence lernu bone la prononcon de esperanto vidu exemplon hm? ci tio estas en la portugala lingvo se ti uti u parolas la hispanan pleble povos compreni gin char la scribita formo de ambau lingvo i estas suffice simila sed La kerno de tio estas ke oni parolas, verba transitive bezo, kiu en la portugala limo have as three bezo tio estas recta transitive bezo, ne recta transitive kombinita recta kai ne recta transitive do li apudigas frazon en la portugala limo kai en esperanto kai comparas la strukturo in en ambo lingvo kiel ciu limbo montras kiu estas la recta obiecto, la ne obiecto, objekto kai tiel plu kai samtempe la persono refreshigas au eble unu a foie lernas pritiui grammatica e categorio qui poste facilicos la lernadon de Esperanto. Poste venas la basa o elementa curso de Esperanto. habas havas lección hoy en em, kiwi estas donita y en clase hoy per Zoom o per Google Meet. Kai, ah. perdón, qui havas anca WhatsApp an apog grupon. Tio estas kerna parto de programo mi amico. qui estas, mi ne dirus invititai, qui estas instigitai partopreni WhatsApp in grupo in tial che ili povas condividi sia in duvo in kai apogon kai praktiki Kai en chi tiu curso oni daurigas exerso i pri pronunzo kai anko pri aut compreno. Vidu che estas speciala traito del ehm de la bildo i usata in programma mi amico che generale oni montras vivantain estajo in la naturo, kiel ci case ci tiu co libro kai tiu floro hm? tio estas distinga traito de programo mi amico multa ia lia curso pri esperanto usas la verdan stelon kiu estas komprenebla por ni hm? sed ehm, ne ciam por la publico. Citie oni preferis montri vivantetson. Hm? Eh, attendo un momento, mi reiros. Ancau, jus lantigis, oh, mi havas, yes, eh, mi havis problemon pri la muso. Eh, jus lantigis curso por iu specifica grupo, curso por spiritistoi e oni devas si por tiu ki en esas brasilano e eh, historie en brasilo multe el la pioniro de esperanto estis spiritisto kai tial inter la esperantisto trovillas eh, signifa quanto de persona ki eh, praktikas spiritismo sen depende de partopreno a de ties credo, exemple mine estas spiritisto, sed havas multain bonain ge amicoin qui estas spiritistoi, cae qui estas tre bonai esperantistoi. Cae esperantistoi sias che ni povas partopreni ni anagadon, sen depende de cun credo au cun ideologio. Por spiritistoi qui interesillas pri Esperanto, oni lancis citiun specialan curson, kiu basigas sur textoi kiu in spiritistoi cutime usas. Do, por tivui kiu havas tian, eh, tian parto prenon, kai interesigas pi curso speciale por ili, jus lancigis citiu curso. Sed existas eblezzo se aperos interesigiantui, prie lancio de aliai cursoi adresitai al specifai gruppoi. Mi jam mensis la gruppoi de POMOA en WhatsApp-o. Citiù estas montro el tiui gruppoi. Estas gruppoi por la monitoroi au instruistoi cae estas grupo por la generala comunumo anka u existas alia grupo ki un in ne vidas en ĉi tiu ekrano ĉar mi, mi faris serchon serĉon pri la la litero i pomo sed existas alia nomata esperanto en brazilo ki u disvastigas informo in pri esperanto kai pri Pomoa. a post la cursoi oni havas eblezo in por exerci ca utiligi la lingvon. Tivi eblezoi uh, eh, trovigas en diversai cunvenoi ca iagadoi più in mi mencios jam. Uno el ili estas legajoi cun Angela – Angela Faria estas Brasila Esperantistino kai ciu lunde je la de coca kai tride con i havas virtualan convenon por legi en Esperanto. Legi kai parto preni kai tia maniere praktiki la lingvo similan cum venon ni havas cum Andreo. Andreo estas Andre Thiago, el stara esperantisto del Brasilo, quiu ancau instruas esperanton en la publica lerneio. Tio estas tre grave, que en Brasilo, en quelcae publica il lerneio, io ni povas instrui esperanton. Ciu marde. mar de ancau existas vespere interesega cum veno, alispezza cum veno, parolu cum Manuela, citiu estas conversazia paroliga rencontigio. Manuela Burgelia estas rumana esperantistino eh, sed nun tempe si logias in Brasilo. Mi conis sin en la Brasila em, Esperanto Congreso en la urbo Curitibo en la iaro 2000 de Coc. Eh, si faris prelegon pri Rumanio, cium mi tre shatis. Cai eh, si vidas citi un paroligan rencontigion, en kiu oni povas babili, ludi, eh, partopreni, sperto in conversazio, tio estas tre interesa, estas quasi rondo de amicoi, che tavolo en trinqueio, che oni povas pratiki la lingua, cer eh, mi ciam diras, che oni ne povas attendi fluetson por em, exerci sin pri lingvo. Plur foie comenzanto i diras, ne, mi ancora ne parolas la lingvo, char mi ancora ne estas eh, fluparolanto. flu Cai mi respondas, do vine niam estos. La nura maniero farigi fluparolanto parolanto en iu lingvo estas comenzi paroli en ji kiam vi ancora ne estas flu parolanto. Cai cum venoi kiel tiu, un vidas Manuela estas utilegai por tio. Alia temas pri esperanta literaturo, clásica esperanta literaturo, un vidas Fabio Anca o el Brasilo. Paulo Nascentis, kiu estas eh, brasila esperantisto, que ancau li estas poeto, universitata profesor, tradukisto, kaj li vidas en pri traducado, traducado, inter Esperanto kaj la portugala, comprende Kaj en chuficonas Chiti, un birdon? <laughs> estas mi. <laughs> au represento de mi mi tre chatis ti ti un bildeton char eh, mi estas legema do mi mi apogas min sur bildoi mi usas oculvitroin <laughs> kai mi estas nocta estajo mm-hmm. estas pli facile che vi trovos min en interreto eh, ie la unua eh, matene tio estas unu horo post la noctomeso, y la sepa matene. Do ni tre bone, mi, mi ne electis un billeton, <laughs> este, tre trafe electita de iu kiu conas min. y con Danielo estas simila al la, la conveno con eh, Manuela. Tio estas por babili en Esperanto pri io kai la conveno con Manuela kai tiu con mi estas internazia ili estas tute en esperanto en la alia i vi povas usi la unecese esperanto aula la portugala sed en nia i conveno internazia cio devas esti en esperanto e eh, vi povas clarigi io mete per mallonga fraso en, en la nazia lingua ion al comenzanto, sed eh, naudec el centoi de la tempo la lingua usata estas esperanto. E, dimanche venas anca u quelca persona e qui ancora ne parolas la lingua na ne curajas paroli gin sed ili diras mi venas por treini mia in oreloin mm? mi volas alcutimigi al la sono de Esperanto. sanca estas y ankaŭ y sed mi gigasilin ne de vige, paroli a ili sentos sin y por tío e estas intereses que en chitivo y kunvenoj venas y el diversa parto y de la mondo. tío estas tres grave, char en Esperanto ne existas de nascula accento qui un vice la simiti sed estas malsamai accentoi che ai estas tre bone audi esperantisto i el diversai lingua fonoi por ne al cutimigi via in in nur alla pronunz maniero de via samlandano en citiui u conveno in generale havas personoi el eh, el brasilo, el argentino, almenaumi mi, eh, anca eh, la presidentino de Bonaera Esperanto Asocio, Silvia Rottenberg, kiu anca partoprenas un cumbeno, em, que hay personas y el Portugalío, italío, polando Rusio, em, Croatío, Slovenio, Canado, eh, i aliai, aliai landoi, do vi povas audi buntan eh, exempleron de prila internazia esperanto prononzo. Mi, mi troie shatus, se iu e auscultanto i venus citium dimancho por paroli io mette cun nit. kai la plei grava internazia evento de pomoa ki un mi reservis por mensi en citiu lasta parto de mia prelego estas la eh, eventoi inter Brasilo kai Koreio. Brasilo kai Koreio trovigas ciu el ili en tute mala mont parto o la lia. Vidu, que existas dudec horoin e eh, horoi de eh, inter la du horzonoi. Do se vi prenas mond globon, vi vidos che Brasilo cae Coreio estas tute en contrauai locoi. La lingvoi estas tute malsamai, Facte, ne tute, ĉu vi scias la Corea lingvo havas akuzativon? Mi ne tion, sed lernis tion en, unu el ĉi tiuj kunvenoj. Sed la lingvo Corea estas tute ne hindeŭropa lingvo, do ili estas tute malsama aŭ preskaŭ tute malsama ol Esperanto. La kulturo de ĉiu el la landoj estas ankaŭ tutte malsamai la historio kai do estas interesege kunigi esperantisto in elamba ulandoi en internacia renkontigio malgrau la nomo brasilo coreio persono de ciu ilando i estas bonvenigata i mi mem estas nek brasilano nek coreo kai cutime parto prenas quelca in el tiu conveno qui estas interesegai kai dividigias en du braco brasilo coreio kai bracumo kiu estas la malsameco en la bracoi kiu io casas ie ciu dua vendredo, oni parolas pri iu aspecto pri la culturo au la historio au la geografio au la arto de iu el la landoi eh, kai representanto de la lia lando parolas pri sia propra lando kai oni havas eh, musica in ehm momento in ehm, estas vere vere bona cantisto e kai musicisto e namba ulando kai oni eh, havas momento un por interparoli anche sed en bracumo tio temas pri conversazio en grupoi inter brasilano e kai coreo e kai comprenerle alinaziano se ili venas vidu che citiu agado havas la apogon de esperantista y organizo Brasil Brasil Esperanto Ligo, Seula Esperanto Cultur Centro, UEA, Bello, eh, ni suposas que la Corea texto significa Seula Esperanto Kulturcentro, Centro. bedaŭrinde miné parolas la korean lingvon. Mm. Eh, oni diris al mi que estas eh, tre interesa lingvo, eh, Eh, ties vizo ancora <laughs> ne eh, ne aperis in en mia lernado. Ehm tio estas tre grava tio i evento la diversa i considero. Uno la considero estas che ne temas pri evento pri esperanto, sed pri evento en esperanto. Exemple, anta du vendredo io ni parolis pri la historio de futbalo en Brasilo. Futbalo es estas gravega parto de la Brasilia kulturo. Kai eh, ji havas historion kiun mi plej parte ne konis, mi lernis multa in interesa in afero in danke al tiu prelego. Kiu es istute en Esperanto? Sed ne pri Esperanto. Kutime oni kritikas esperantistojn e dirante ke ni nur parolas pri Esperanto. Esperanto nur utilas por paroli pri si Tio ne veras. Esperanto utilas kiel ĉiu vivanta lingvo por paroli pri iu ajn. en ĉi eh, tio estas elstara montro de tio, ke ni havas renkontiĝojn en esperanto ne pri esperanto kaj ni lernas alia in afero in dum ni dum ni exercas esperanto krome por la komencanto estas bonege povi per relativa facileco komunikigi kun personoj de tiel malsama de naskalingvo Exemplum, mi estos argentinano, se per esperanto mi comuniquillas con brasilano, tio ne estas tiel oculfrapa, char fin fine ni parolas du linguin de la sama familio, cae pli mal pli ni povas iomete intercomprinigi. Sed cum Coreo, mi ne pobus intercomprinigi se mi ne usus neutralan lingvon kaj esperanto estas la plej taŭga por tiu komunikado em krome mi aŭskultas malsaman akcenton kaj trainas la orelo do mi profitas la okazon por inviti vin ĉiujn parto preni ĉi tiujn kunvenojn kiujn vi trovos en eventa servo la kunvenoj de para per Zoom. hay em, o eh, en en vendré de nocte. kai en asio en corello sabate matene, char a estas de nocte en Brasil o y Argentino, estas sabate matene en Corea. Em, estes interés que en la informo y por la parto partoprenantoi estas eh, rimarketo, y estas acuratai. ya brasilanoi, same kiel argentinanoi, havas eh, specialan flexeblan concepton pri y hay tempo, shine shine y ne havas tian son Do, se vi partoprenas, memoru que la conveno comenzo comencijos tiam gi devas comencigi nu mi jam faris skizon pri programo mi amico estu certega ke estas multege pli da direndajoi au dirindajoi kiu in la tempo ne ebligas mencii sed eh, mi curagigas ciuin partopreni quelca in la agado de programo mi amico tivo i qui regas esperanton por exerci e vin e prigi kai tivo i qui ancora ne por plibonigi sian esperanton compreneble se vi ancora une parolas esperanton la programo estas adresita al portugal lingvano i se se vi parolas la hispanan au la anglan uh, ah, anche vi povas partopreni, char quelca iel la monitoroi parolos tion, se vi parolas la hispana playeble, vi contactigios con mi. Do, mi dankas vin ciuin pro via attento, mi esperas che tio estis utila por vi, kai mi atendas poste via in demando in se estas iu au ni revidos dum la debat coran dankon al ciui